galera, voltando mais uma gameplay. Dessa vez, sai botando, sai botando. quando for chegando, deixa o like, se inscrevam, ativem as notificações. Mais vídeo. partirem.

Bom, galera, ficamos.